je peux sauter. GG. GG. GG. Ah oui. là, c'est la mort. GG, oui <laughs> C'est ce qu'il y a. Yes je l'ai toujours mute. Attends, je vais le démute pour voir. Non, mais moi je le, moi, je laisse mute. Hein. Je te le dis. Euh... Moi, je ne. Je bah, ne Ponk, veux... Ponk, Ponk euh, il m'entend pas ah bah, eh oh, monsieur le joueur saut de là, faut ça fait, ça fait Ça fait 10 minutes que je suis en train de crier Shushinigami. Tu n'as pas la ref, visiblement. C'est vrai Ouais Tu n'as pas la ref, toi. <laughs> tu n'as pas la ref La vie de ma mère, gros Je l'ai démuté, il a dit quoi En fait, c'est pour ça, mais non, mais moi. Qu'est-ce qu'il a dit Mais gros, j'ai dit une dinguerie sur toi, gros je vais aller écouter ton stream. mais écoute, écoute Non, mais pas maintenant Pas maintenant Vas-y bah en vrai, maintenant vas-y, en vrai, vas-y maintenant, vas-y maintenant, mais... Toi, complètement top top Il a dit son rôle, d'accord. Mais archi faux, hein. Il s'est fait spoil par son chat. Ça m'énerve. On peut plus rigoler. <laughs> Oui. Bah, du coup, oui, puisque on vient d'entendre miner du coup. Ah bah, il monte. Ouais, il monte. Oh là là. Je l'attrape, hein. Il va tout petit trappe. Cours lui, Narco, Narco, Narco, non, il va pas, hein. Si, si, si, si, je vais l'attraper, hein. Vas-y, fais sur le stuff, hein, franchement. Non, moi aussi, s'il te plaît. On fait moite moite. On fait moite moite. Hein. Ça, je viens Ça Ok. J'ai un cœur. Oh non, j'ai vraiment rien eu. Ah non, non, non, non, je veux le plastron, hein. Moi, je veux vraiment rien eu. Ah. Oh là là, Sur la c'est mat, mat en vert, mat en vert. Hein. Oh Bichard Il y a Bichard au-dessus hein. Salope. Euh, parle-lui de moi Allez, go, go, go, go, go, go, go, c'est Oh non, Un Non, pas moi, je dis, pas moi Let's go, les mecs Je passe vraiment le pire game. Oh, bah, tu m'étonnes genre, je me suis enterré à 500 blocs, mais vous avez miné du côté opposé. Non, bah ils sont vers là-haut. Bon. Yes, vraiment une game cool. J'ai tellement bien fait de le tuer par contre. Je sais où tu te caches Ta gueule Coucou Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, derrière moi, derrière moi, derrière moi, derrière moi Tu nous as pas répondu depuis une heure là Mais depuis tout à l'heure, je fais des TL Aidez-moi Aidez-moi, je me fais chase depuis tout à l'heure Mais non, mais j'ai essayé depuis tout à l'heure, mais ils arrêtent pas de me chase depuis tout à l'heure Mais non, non, non, non, non, non J'arrête pas de me faire courser Ouais, tiens Oui, je te fais vraiment filer une gros. Mais go, go, go les tuer, go les tuer, ils ont pas de stuff, eux. Merci. Eh, en vrai, go les fight, même si on est là pour Non. Pourquoi vous me suivez pas Hein Quand tu pas vous me suivez pas Je sais pas. Je me fais courser. Mais pourquoi tu m'attaques gros Parce que t'as peut-être résistance, frère. Mais j'ai archi pas résistance quand je me fais courser depuis les rousses depuis tout à l'heure. Bah, je peux pas avoir résistance parce que je suis pas shiny et j'ai pas reveal. Tu vas quand même mourir parce que le Kira s'éponque et tu lui as donné ton rôle tout à l'heure pour te reveal. Euh. Mais archi pas J'étais muté. Si si si frère. T'inquiète. Non mais déjà, j'ai fait Mais j'ai tort. Bah bien sûr. Hein. En gros, tu prends un cœur par. Bah voilà, merci, allez. Et sachant que le, la, résist, la, résistance, c'est que quand je suis rebuild par contre. Ça veut hein, dire que là, pris vraiment un cœur euh, par coup d'épée. Ah bah salut, enfin ils sont là, enfin. Mais putain, mais gros je vous le dis, j'ai 0 moi. Donc Nanox, il va falloir que tu passes devant. T'as 0. Eh les gars Les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars Aidez-moi, aidez-moi, ils ont plus de gap, ils ont plus de gap, il faut m'aider à les tuer juste. Il faut m'aider à les tuer, il faut m'aider à les tuer, il faut m'aider à les tuer. J'ai plus de gap, j'ai plus de gap. Tuez-les, tuez-les, vous avez perdu. Tuez-les, vous avez perdu. si vous le tuez pas, vous les avez perdu, Vous avez perdu, mais. Vous avez, perdu, vous avez perdu si vous le tuez pas. Je cours juste hein, depuis terre, je me fais juste courser. Oh là là GG. Allez Forest Oh, oh dis-moi, dis-moi t'as un arc. Oui Friendzone Voilà mon enfant Vas-y go go go Non non non GG. GG. Salut mon bro, j'ai besoin, de THP. Euh, pas trop, non. C'est vraiment. Putain, il fait mal ton arc un peu. J'ai vraiment besoin de THP, gros. suis mort Non. Putain, les gars Bichard, ah, il a, il mes gars, quoi. du jeu. Non, mais on va mais pas les fight, c'est J'ai 3 cœurs, euh, il y, a deux méchants avec nous, c'est vraiment débile. Ah là, non, zéro, genre. Il y a un chemin demi là. C'est vrai qu'en vrai, c'est vraiment pas mélo. Deux secondes, hein. je suis juste passé, je suis juste que passé. Je suis de passage, c'est tout. <laughs> C'est quoi ce gars Ça va les gars Derrière toi, Richard Bah, il y a hein Mélo aussi. Attends, euh, oh, Matt, Matt, tu connais bien le C'est de passage, Bichard. Attends, mais il va nous tuer en fait. Oui, non, non, non, non, non, non, vraiment non. Non, mais il est de passage, il est de passage. par contre, Moi je tue que lui. Oh, hein. mais pourquoi vous l'avez pas genre tapé en fait Go go go Courez, courez, courez Merde Les mecs sont moi GG. GG. Oh, oh merde. Alors oui, bon. C'était Bichard. Hein. Oh, ça, c'est pas cool ça. Oh, je t'ai mis une seconde poteau Bichard, moi Il est passé de 30 Ah, fais pas Bichard, fais pas Bichard. Pas Bichard, la team. Hein. Il a 1. Bichard, pas touche. Bichard, pas touche. C'est faux, il était pas du tout à 1. Ah, tu ah, m'as. Ah, vraiment géré, hein. Ah, T'as ah, vraiment géré, hein. Vraiment, t'as joué avec mon cerveau, hein. Bon, écoute. Ah, tu vas prendre ta revanche, la dernière fois c'est moi qui t'ai buté. Ah ouais En des GG. GG. Il a Guichard la tour. Il a un. Oh, mais il a un niqueur Oui, t'as pas une. On est en 1B3 là. Euh, euh Il a plus d'eau. Il a ah, ta broc. Ah, ta broc, ta broc. Attends, laissez-le. Bon, euh. il est à 3 donc. Euh. Non, t'as rebroc. <laughs> non, c'est quoi ça GG. <laughs> GG. GG. Je sais pas combien j'ai fait de kills, mais beaucoup. Ah, J'ai pas, j'en avais euh, 6.